November végén a csillagos házakból a zsidókat bevitték a gettóba. Nagyanyámékkal a Nagydiófa 30-ban, egy kétszobás lakásban voltunk körülbelül 30-an. Április 16 a holokausz magyarországi áldozatainak emléknapja. A háború előtt Józsefvárosban élt Budapest harmadik legnépesebb zsidó közössége. A Telekitéri Imaház civil szervezete által készített életút interjúkból idéznek fel részleteket hozzátartozók és a közösség tagjai az áldozatokra emlékezve. Akteleki utca 19-ben laktunk. Oda születtem 1915-ben. Az első szülésemnél már háborús készültség volt. Az orvos nem jött be, mert légiriadó volt. Élő gyermek volt. De mire a munkaszolgálatos férjem meg tudta volna nézni, a kicsi már meghalt. A Szerdai utca 18-ban, ahol szüleimmel éltem, ott volt az üzletünk is. Bár kicsi az utca, öt ö, fűszerüzlet volt benne, két zsidó kereskedő és öt keresztény. Mindenki megélt, ezek fűszerboltok voltak, gyümölcs, liszt, cukor, tej, élelmiszer, szatocs volt. Boldogult apámnak ez volt az ipara. 44 áprilisában elvették, tele volt áruval. 44 decemberében a gettóban olvasta, nem tudom honnan szerzett újságot, hogy mikor árusították ki az üzletét. Az ember nem merte levenni a sárga csillagot. 13 éves voltam. Nem lelkesedéssel, de hordtuk. Nagyon érdekes volt, mert itt a házban élő zsidók is varták. Két anyagból volt, az eleje ilyen sejemszerű, össze kellett varni a hátuljával, az valami egyszerű textil volt. És akinek varrógépe volt, az azt mondta, hogy vállalok naponta 50-60 darab csillagot, ezért 5 pengő 20 fillért fizettek akkor aztán meg kellett venni. Az ember többet vett, mert kabátra, ingre, téli kabátra erre-arra kellett. A telekitér egyet Csillagos háza nevezték ki, ez azt jelentette, hogy ebbe a házba zsidókat koncentráltak. Családtagok és nem családtagok egy lakásba laktak. Ennek a hivatalos magyarázata az volt, kell a lakás a kibombázottaknak. De valójában ebbe burkolták azt, hogy ha majd el kell vinni bennünket, akkor könnyebben lehessen összeszedni a zsidókat. Ransburg Jenőtől van az a történet, hogy vitték feltett kézelőket a Rákóczi úton, felnézett az ablakokra, és azt látta, hogy az emberek mosolyognak, megnyugodva nézik, hogy bennünket hajtanak. Ugyanabban a menetben én is ott voltam. Ő kilenc évesen felnézett, én tizenegy évesen csak a követ néztem. Úgy mentem, mert akkora döbbenet volt bennem, hogy ezt apám hagyta. 44. októberében jött egy nyilas, aki a nagynéném öccse volt. Ilyen teleki téri vagány, és kiskocsival betolt minket a gettóba. Akkor az volt a legnyugodtabb hely. A Lantos Miki volt, beöltözve nyilasnak. Szereztek lakást, és az Akácfa utca 11-ben helyeztek el bennünket, csak a nagypapa, a nagymama, meg én. A kapu előtt még segbe rúgta a nagypapát, azt mondta, muszáj, hogy lássanak valamit. Anyámat akkor már deportálták. Lichtenvörben volt, apámat munkaszolgálatosként Mauthausenig hajtották. Október végén már megvolt az érvényes menlevelünk, bementünk a Teleki tér egyből a nemzetközi gettóba. Volt egy nagyon rendes keresztény család. A fiúk, a kőszegi Laci, a bátyám jó barátja, ő segített. A holminkat, dunna, edények, meg valami kaja, húzós kocsira tettük, és elmentünk vele úgy sárga csillaggal a Pozsonyi útra. A szobában, ahova a beutalásunk volt, mi voltunk a 17-ek. 1944. október 15-e volt, amikor a Horti proklamáció a háborúból való félnapos, ideiglenes kiugrás történt. Nem fogom elfelejteni. Vasárnap volt, mint a náci megszállás is. A felnőttek lementek, és leverték a kapural a sárga csillagot. 42-ben jöttünk föl Debrecenből. Mikor eljött ez az idő a csillagos házak, a Népszínház utca 59-be költöztünk egy öreg nénihez, aki befogadott bennünket. Édesapám kistarcsán volt, akkor már jó ideje munkaszolgálatos, minden hétvégén hazajött. Ott volt a horti kiúráskor is, éreztük, hogy ez nem fog ilyen simán menni. Azt mondta, velünk marad, történjen vele is az, ami a családjával. Letereltek bennünket az udvarra, majd kivittek a Tisza Kálmán térre. A Vajádám utca és a tér sarkán elkezdtek ütni, verni embereket, akiket oda tereltek. Nővéremnek betörték az orrát, apámat annyira megverték, hogy alig tudott menni. Anyám támogatta. Aztán bevittek minket a városi színházba. Mondták, hogy mindenki vegye el a nyelkendőjét, mert akin van, megfolytják. Délután elhajtottak bennünket a tattáslatba. Három napig voltunk ott. Először a városi, ma Erkel színházhoz hajtottak bennünket. Ott a nyilasok hoztak egy klasszikus mosóteknőt, az ékszereket abba kellett mindenkinek bedobálni. Anyámon semmi más nem volt, csak a jegygyűrűje. És ő, aki olyan békés természetű volt, mielőtt sorra kerültünk volna, levette, és egy hirtelen mozdulattal behajította egy bokor alá. Mi nem raktunk semmit a teknőbe. Én annyira megijedtem, és olyan pánik szállt rám, hogy azt mondtam az anyámnak, ugorjunk le a negyedik emeletről, és legyünk öngyilkosok. Anyám kellő módon megfelelt, kaptam a fenekemre. Lementünk, sorba állítottak bennünket, és elvonultunk feltartott kézzel, felnőtt, gyerek, és idős. Mentem a csoporttal feltartott kezekkel, vittek minket a Taterzára, a lóversenypályára. Kis idő múltán aztán jött édesanyám és testvérem. Édesanyámnak be volt kötve a feje. Kérdeztem, mi történt vele mesélte, hogy amikor a falnál álltak, valaki lőtte az ablakokat, és az üvegszilánk sértette meg a e, fejét. Kérdeztem, hol van apánk, nem tudta. Senki nem tudott semmit. Visszatérve a házba, e, kiderült, a légoltalmi parancsnok lőtt ki a harmadik emeletről az ablakon, azt mondták a nyilasok, a zsidók lőttek, ennek ürügyén ölték a férfiakat. Jól emlékszem erre a házra, gyakran imádkoztunk itt. 44. júniusában zsidó ház lett itt, a 23 is. November végén a nyilasok kiajtottak minket az utcára. Azt mondták, a téglagyárba visznek, és onnan majd munkatáborban. Mikor sorakoztattak bennünket, mondtam az anyámnak, hogy én inkább az ünnepi sábeszi ruhámat veszem föl, ki tudja, hova kerülünk. Felvettem egy fekete öltönyt. A védett házban majdnem a legfelső emeleten laktunk. És akkor a bátyámék fölmentek legfelőre, és integettek, hogy ide csapjon, ide. Mert az egyszerűbb lett volna, ha nem zsidóként halunk meg, hanem azért, mert légitámadás van. A Miki meg az Elgyúri összeálltak, leállították a nyilasokat, akik vitték a zsidókat a Dunának. A ruhákat téglával szerezték. A nyilas kapott egyet téglával, és elvették a ruháját. Az utcán járkáltak, fegyverrel nem szaroztak. Ha valahol vész volt, abban a pillanatban lőttek. Ez az ostrom előtt volt. Ezek ilyen vagány zsidók voltak. Sokakat hazavágtak és lerendeztek. Amikor 45. január 18-án bejöttek az oroszok és betörték a kaput, davaj, ennyit megértettünk. Akkor szedtük a sátorfánkat, két takaró volt, meg egy párna, és hazajöttünk. Döbbenten néztük a város, romokban hevert. A házaknak nem hogy teteje nem volt, hanem oldaluk sem, ki voltak lőve. A Népszínház utca rettenetes állapotban volt. Farkasordító hideg volt még szerencse, különben járvány tört volna ki. A Korvin a pincétől a padlásig hullákkal volt kirakva. Naponta itt, a Népszínház utcán ment el egy gőzmozdony, ami három vagon haltestet vitt ki a temetőbe. 25 családtagomat elvitték, és senki nem jött vissza. Egyedül a papám. Vidékről minden nagynénémet deportálták. Az unokanővéremet Rákospalotáról egy 9 hónapos gyerekkel. Anyukámék kilencen voltak testvérek. Sajnos a kilencből nyolc ott maradt egy nagybátyám tért vissza, és a két unokatestvérem 48-ban ők is kimentek Izraelbe. A férjem munkaszolgálatos volt már, mikor 44. szeptemberében elvitték. Nem jött többé vissza. Nem is látta a gyerekét. A vonatról írt egy lapot. Elvittek, vigyázz születendő gyerekünkre. Vigyáztam, hála Istennek. Már nagymama.